Визит Си Цзиньпина в Россию вызвал такую бурную реакцию на Западе, ровно как и ваши визиты в Китай и Иран. Почему вот такой негатив? А, ведь мы укрепляем дружественные связи с этими странами. Но в то же время, наверное, это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Да, мы в этом уверены, что мы движемся в правильном направлении. Движемся туда, где открыты дам двери. Где перед нами захлопнули дверь, ну, часто с Путиным обсуждаем этот вопрос. Ну, чего в эту дверь ломиться? Они к нам придут. Они тихонько из-под плинтуса вылазят, заходят, э, торгуем и прочее. Европа уже предъявляет претензии Америке, что э, подталкивая их, американцы очень хорошо торгуют с россиянами там и так далее. Это бизнес и это паршивые политики на Западе, которые создают эту ситуацию одной рукой, а другой рукой пытаются там как-то по мошеннически с нами не только разговаривать, но и торговать, развивать экономику. Поэтому идем туда, если уж откровенно, где нас ждут. Э, мы делаем правильно, но и они поняли, что они сделали неправильно. Почему э, взвыли? Вот обратите внимание, Болтон, который у меня был в гостях, заявил моими словами. И Помпео, и Болтон записали, что я им сказал тогда. А я сказал дословно, вы что, обезумели вообще? передать своему президенту, тогда был Трамп, что ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете, а против этого фронта они не выстоят. Болтон это сегодня повторил. Поэтому они бесятся, они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную, ресурсную, космическую, ядерную державу, которой является Россия, и такую же мощную человеческим ресурсом ядерную страну, устремленную в будущее, и уже, считайте, первую страну, Китай, они объединили вместе. Поэтому и бесится. Обратите на это внимание.